せっかくの熱田神宮です神様に戦勝祈願をなさいませそうねいつまでこの国を乱れさせたままにしてんのよこれからは私があんたたちに代わって民を守ってやるわ分かった分かったら私を勝たせなさいよいいわね神殿の奥のこいつも勝利間違いなしと言ってるわ